guys. Ngayon, ang gagawin ko is mag-decorate ng Christmas wreath. Anong tawag dito? Christmas wreath. So, i-decorate ko. So, ganito pa yon. Bale, ganyan lang. So, nilagyan ko muna siya ng light. Ganyan lang siya, So, ngayon, ang gagawin ko is i-decorate ko. So, bale. So, lalagyan ko ng ribbon para maganda tingnan. Ito. I-judge nyo ha kung may comment kayo o pangit ba. Kung pangit ba sa paningin niyo. Ito, ganyan. Ano ba? Sentro ba to guys? Tingnan nyo. Ah, sentro ba? Ganyan. Sentro ba yung pagkagawa ko? Okay. So, itatali ko dito para hindi mahulog. Ah, sana anyway, kahit hindi naman gitna, ma adjust naman natin pagdating na i kung iaano na talaga natin i-decorate kung saan natin ilagay. So, tingnan, tingnan ito. Oh. So, ganyan, guys. Ang ganda ba? Tali natin ng maigi para hindi mahulog. Sana maganda. Ah, shoot. And gitna. Sana gitna. Okay. Mm. Okay. Ano na? Maganda na ba? So, next step, may mga balls ako. So, lalagyan ko ng balls. Ito pala. Ito yung balls ko, guys. So, maliliit. Kasi kung nalagyan natin malaki, hindi din bagay. So, ang gagawin ko, So, may iba-iba kong kulay. So, ang gagawin ko, since madami yung ganito kalaki, so may pink at saka red, dalawang pink, dalawang red, at isang green. I don't know if I could distribute. Marami akong maliliit. So, ano kaya palagay niyo? ito na lang bang maliliit ang gagamitin ko kasi kung gagamitin ko to sobrang laki hindi na pantay so ito na lang ito na dalawang okay guys so gagawin ko ibagay ba tali ko dito mm. ay sus ginoo sana maganda. Maganda ang pagkatali para hindi mahulog kung malakas ang hangin. Kasi ilagay ko to sa harapan ng ano namin. Tituan ito. So sa harapan. Mm. Eh! Samet. Cute. Tapos dito yung isa talik na naman natin dito. Sana hindi mahulog. Mm, higpitan. Kailangan talaga higpitan guys. Ito na naman. Yung isa na naman dito sa kabila. Kailangan tali-tali ng maigi. Okay. Lipat tayo dito. Lipat dito. So, para mapantay dito guys sana maayos ang pagkalagay yan talagang higpitan natin para hindi aalog-alog ah, lagay, lang, lagay pala natin itong isang kahit hindi makita lagay natin sa baba para pantay para pantay yung paggagawa guys pasensya na. Masyadong mga ano ba? Mm -hmm. So, dito bala. Ito bagasa. Mm -hmm. Lagyan ko pa rin dito kahit hindi makita nyo. Para pantay. Baga, pantay. Hindi aalog-alog. Mm. Sana lang ma-achieve natin yung gusto nating ma-achieve. Mm. Okay. Shoot, ginawa ko. Hirap pala nito. Ang hirap mag-design ng from scratch pala to. So, ito palang ginawa kong Christmas rat is tira ng Chris, fresh Christmas tree namin. Tira na branches. Kasi inano namin, tinrain muna namin, kinuha namin yung hindi na kailangan. At ang ginawa ko, sinib ko para makabil, makagawa ng ganito. Kasi kung bibili tayo doon sa store, $15 din, mahal, kaysa di-seed na yung pera, di ba? So, pwede na anuhin. Higpitan ko pala to talaga para hindi talaga alog. Ganyan. Ganyan. Ito hindi mahigpit. So, higpitan pa rin natin. Kailangan higpit para hindi aalog-alog. Ay nako, higpit na pala ang pagkatali. So, gawin natin, dito natin ilagay sa matigas na stem para hindi na talaga siya makagalaw. Yun. Ayun. Ayun. Huwag kang nang gumalaw. Oh, shoot. Galaw pa rin siya eh. Ito, mahirap banda dito ah. Ayan na natin. So, meron na. So, next is red. Itong red. So, banda dito na naman. So, distribute na lang natin ng maigi na maganda pagka mm maganda ang pagkalagay as kailangan talagang higpitan natin para hindi ganun pa rin na hindi mas aalog-alog hindi matanggal kapag may malakas na hangin lalo pa naman ngayon na uh, it's rainy season ngayon guys so hindi natin alam kung kailan mm. okay so maganda na kung masyado itong malapit guys so tanggalin ko i-move ko itong blue um, masyadong malapit so dito pala. Ito na. Maganda yung position niya dito. Hindi na siya. Oops. Talagang mahirap to ah. Nahihirap. Ay, sus. Ginawa ko. Mm, nahihirapan ako nito guys. Mm. isa, dalawa. So, next is pink. Ito namang pink. Lagay natin yung pink. Yung pink na naman, lagay natin dito, banda dito. So, pink. Ah, uh, ah. Uh, 10. Then, that's it. I got you. Oh, hindi ako nahihirapan sa pink ta. Ah. Paglagay ng pink. Okay. Next is pink. Dito na, banda. So, as usual, like, ay! Sus, Lord! Nahulog as usual, sabi natin, higpitan ng maigi. Pink. Okay na. So, may natira pa akong blue. Blue. So, anong gagawin ko? Lagay ko ditong blue. Blue. Kasi kung green, ah, green na lang pala. Kasi, pag blue, blue na to eh. So, dito na. Okay. Tapos, ay, shoes, pinuho ko. Kung ano, okay na yan. Higpitan. 10 pala yun. 10. Next is, ito na. So, may tira pa akong blue at saka, so ito na. So, hindi na tagagamit ito na. Kasi over decorated na. So, oh shoot na. Bakit ganun? So, dito ang green. Mm-hmm. Dito ang green. Okay. So, laging sinasabi, higpitan, higpitan. So, ito, ay tinanggalin ko ulit at ayusin ayusin ang pagkalagay hmm. so tut mm na higpit. Okay. Parang ito lang hindi talaga na aayos ang pagkalagay. Uulitin ko naman to guys, ang blue. Iwan ko sa kanya. Bakit ayaw niyang siya lang ang hindi kumapit ng maayos. Ito, Yan. Ayan na. Santay na ba guys? Ito ha, inayos ko na itong pagkaano. So, anong sa tingin nyo? Ano na ba? Maganda na ba? So, ano? Maganda na? So, dito banda, parang ano, so, gupitan natin. Ito-trim natin yon para maganda talaga tingnan. Pasensya na kayo sa bukha ko. Hindi talagang ganyan. Hindi tayo ka pinangak tayong hindi kagandahan. Pero, okay lang. Basta healthy. Okay? So, ang gagawin ko, gukupitan ko dito. Ganyan. Ganyan. Ganyan. Sa banda din dito para kasing sobra yung pagka ano okay okay so ano sa tingin niyo okay na ba ay ito pa pala meron pa dito mm. Mm. so ano sa tingin niyo maganda na ba ang ganda, ang ganda, ang ganda na ba guys? Ang ganda na ba yung Christmas red ko? Ito, from scratch to. So, anong suggestion? Lagyan natin ng ng wrapper? Ah, oh, ng ribbon. Okay, gotcha. start. Let's get it up. So, let's see kung maganda ba tingnan. Um, Christmas tree. Saan ba mag-umpisa? So, dito. Uh, tingnan ko muna. Uh, Okay guys, so tanggalin ko yung light para makita natin kung ano ba. Ano ba sa tingin nyo? Maganda na ba? Yun. So, ilang kulay? Sa dalawa, tatlo, apat na kulay. So, ano sa tingin nyo? Lagyan ko ng ganito. Ganito. Nilalap ko ng red. Ano sa tingin niyo? Tingnan na lang natin eh, kung maganda ba siya. So, mm -hmm. Mm. Mm. Ba ganito? I don't know. Ano sa tingin niyo? Maganda ba? Yung ganon. So, okay naman. Super. But the thing is, the light is being covered. So it should be that way. So, so ito. Kailangan yung lights na kalapit. Okay. Kailangan yung lights. Ang ganda na ba guys? Yung ganon, nakarap na ganon. Oh, shoot. And then, parang ang ano naman, parang napaka-close. Oh, shoot. Hmm. Okay. Ay, parang dito sa ano ay. Eh. Pagra-wrap around. Sus, ginoo ko. Maganda ba? Or so over-decorated? Or over-decorated? Or over-decorated? Or over Okay. What do you think guys? Is it over decorated or okay na siya? Okay na siya. Okay na siya na ganun. Okay na siya na ganun. Okay na siya na ganun. Mm-hmm. Ito lang ba? Okay. Ito aayusin ko. Ano na? Okay na ba siya? Tingnan natin. Oh, so... Okay. so please like comment and subscribe thank you I have to draw the picture with my Christmas red Christmas red mm. It goes like this Goro. It's